असलामु दोस्तो मीदा त मां सभु खे सिकंदड़ी मां ॾिसी वाले आहियां टेक्निकल सिकंदर सिंधी अॼु मांखे ॿुधाईंदुसि त YouTube चैनल भेनर कि तो आ ख़बर त تو YouTube चैनल बेनर छा چینل بینر नाहे त मां तव्हांखे के YouTube चैनल बैनर चे विंदो है ये जो तो तव्हांखे नज़र अची है आहे के चैनल भेनर चयो वेंदो आहे अॼु मां किथा हुजे सबका खां वहां के شکار ہے جو میرے چینل کے سبسکرائب کر ساتھی گھنٹے کے نشان سے کلک کر دیا تو جیڑا ہی نیا ویڈیا تو پہ سکے چینل مجھے ویڈیو کے لائک تو سب کا پہ پکس آٹھ ایپلیکیشن کے اوپن کراس ہے تو ٹھیک ہے جی نہ ڈسکرپشن میں ڈاؤن لوڈ کر سکو

कस्टम जेको लिखियो पियो आहे आख़िर में तव्हां हिन क्लिक कयो ऐं हिते तव्हां वटि मुख़्तलिफ़ साइदा हूंदी कटे पंचीह सौ साठि बाइ चोॾहं सौ चालीह याने पंजवीह सौ सठ बाए चोॾहं सौ चालीह जेकी फ़ाइदा आहे तव्हां इहा कयो बाद में तव्हां क्लिक कयो हाणे मथां नज़र क्लिक

कंप्यूटर ते पंहिंजी साइड ॾेखारींदो ऐं टीवीअ ते पंहिंजी साइड ॾेखारींदो मतिलबु त हीउ तमामु सुठो फोटो आहे तव्हां इहो हणंदव त तव्हांखे मुख़्तलिफ़ साइज़ूं ॾेखारींदो पंहिंजी जॻह ते जिते सही साइज़ हूंदी उहा उते ॾेखारींदो जीअं ॾिसो तव्हां त इहे मथां टीवी ते ॾेखारे थो टीवीअ ते हीअं साइज़ ॾेखारींदो ऐं कंप्यूटर ते हीअं थोरो साइज़ ॾेखारींदो ऐं मोबाइल ते हीअं साइज़ ॾेखारींदो तव्हां मुंहिंजे चैनल ते ॾिठी हूंदी त मोबाइल ते कुझु हीअं साइज़ आहे तव्हां इन फोटो में इहो ई फ़ाइदो पवंदो त सभु कंहिं वटि पंहिंजी मुख़्तलिफ़ साइज़ लिखंदो ऐं जेकी साइज़ ॾेखारणु घुरिजे उहा ई ॾेखारींदो तव्हांखे इहो फ़ोटू डाउनलोड कीअं करिणो आहे त सिम्पली हिन ते क्लैक करे ऐं हिते लिखणो आहे इन तरीक़े सां कुझु नालो लिखी ऐं आहिनि वञणो पवंदो ऐं बीठो आहे तव्हांखे ख़बर हूंदी तव्हां जो बीहंदो त तव्हांखे हेठि लिखी तव्हां हितां मां त पहिरियों मां हिन फोटू खे खणा थो सौ मां सौ परसेंट ई सही साइज़ अचणु घुरिजे मूंखे तकड़ि आहे शायदि मुंहिंजे मथां सही न थी सघे ॾिसी रहिया आहियो मथां लिखियो टीवी मतिलबु समूरो टीवी में हीअं ॾेखारियो वेंदो ऐं डिस्कोटॉप यानी जेको टेबलेट आहे हे जेको हाणे कारो निजो कलर आहे तव्हांखे इहो ॾेखारियो खणी था अचूं लीक नज़र अची रही हूंदी डिस्कटॉप साइट हेॾा बिन खां बाद में उहो वञो हाणे पंहिंजो फ़ोटू जेको लॻाइण था चाहियो त था सघो Ay, yo creo que tiene una nueva de bola. آتا ہے ٹیکنیکل سے کیا جو وسیلو چلو ماتا ہے میڈے ہوتے ہیں ماؤنٹ مٹن چاہے تو ماؤنٹ I like it. ان وٹن جا فوٹو ورتا کو اک اکو مے کے پراٹيا ان کان بعد میں ہن تو مکمل جو فوٹو پیئر واے تو ان تے کلکے فوٹو دے ہا نے ہدا فوٹو جی پلس جی نشان جی نظر اچ رہی ہے تو ان تے کلکیو فوٹو ہدا ہیت तव्हां जंहिं तरीक़े सां चैनल बनाइण ठाहियो था त तव्हां हुन जा फ़ोटो वञो जीअं मुंहिंजा टेक्नीकल आहिनि त मां टेक्नीकल ई ॿ टे हीअ असांजो चैनल ठही वियो हाणे तव्हां हिनखे पंहिंजी मेमोरी में सेव कयो मथां ॾिसो हिते नज़र अची रहियो आहे तव्हां हिन ते क्लिक कंदव त फ़ोटो मेमोरी में सेव थी वेंदो उमेदु आहे तव्हां सभिनिन खे वीडियो पसंदि आयो हूंदो अगरि कोई मसालो पेश आयो हुजे त कमेंट में ज़रूरु लिखंदा इनशा जवाबु ॾींदासीं मिलंदासीं वरी अॻिले वीडियो में ख़ुदा